hello and welcome friends Microsoft Access के वीवीए प्रोग्रामिंग सीखने की सीरीज में मैं सूरज आपका स्वागत करता हूं और आज की ये वीडियो वीवीए प्रोग्रामिंग को लेकर के पहला प्रोग्राम बहुत ही इनिशियल स्टेज का यानी हेलो वर्ड प्रिंट कराने का पहला प्रोग्राम हम कैसे लिखेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को सबसे पहले तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस ओपन कर लीजिए फिर यहां पर आपको व्यू दिखाई पड़ेगा ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस 2019 में यूज कर रहा हूं और यहाँ पर व्यू पे करिए क्लिक व्यू पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ टेबल वन बाई डिफॉल्ट आ जाता है चलिए टेबल वन ही रहने देते हैं यहाँ पर आपको जो भी लिखना है जो भी चीज देनी है वो चीज दे सकते हैं लाइक यहां यहाँ पे मैं दे देता हूँ नेम ऑफ स्टूडेंट इस तरीके से और फिर यहाँ पर शॉर्ट टेक्स्ट रखेंगे और फिर चलिए इतना इतना ही रखते हैं अभी इसको सेव करते हैं यहाँ से इस तरीके से तो ये सेव हो गया अब यहां पर कोई चीज आप चाहे तो टाइप कर सकते हैं ठीक है लाइक स्टूडेंट का नेम अगर टाइप करना है आईडी तो खुद से आएगी तो यहाँ पर स्टूडेंट का नेम वगैरह दे सकते हैं आप चलिए बात कर लेते हैं फॉर्म की तो अब हम फॉर्म बनाने जा रहे हैं तो यहाँ पर चल करके और फिर यहाँ से फॉर्म विजार्ड से जाऊंगा मैं और फॉर्म विजार्ड से आप चाहे तो ब्लैंक फॉर्म भी ले सकते हैं नो प्रॉब्लम और इन दोनों जो फील्ड्स हैं इनको ले लिया हमने और यहाँ पे रख करके और फिर इसको जैसे भी आपको रखना हो कॉलम और फॉर्म में या जैसे भी आप यहाँ पर जाकर मॉडिफाइड डिजाइन पे क्लिक कर सकते हैं तो ये जो है फॉर्म आपका तैयार होकर के आपके सामने आएगा तो ये यहाँ से इसको हटा देते हैं और यहाँ से लाइक ये ठीक है और यहाँ से इस तरीके से इसको छोटा कर लेते हैं और हम चाहे तो इसको इधर की तरफ शिफ्ट भी कर सकते हैं नो प्रॉब्लम यहाँ पे जाइए इसको छोटा करिए आईडी इतना बड़ा नहीं होना चाहिए यहाँ से इसको छोटा कर लीजिए और इन दोनों को थोड़ा और इस तरीके से लेके आ जाइए ये हो गया अब ये जो हेडर पोर्शन है इसको ऊपर कर देता हूं अब ये कुछ इस तरह से दिखेगा यहां पर जो बैकग्राउंड है बैकग्राउंड का कलर भी मैं करने वाला हूं चेंज तो चलिए बैकग्राउंड का कलर भी कर देते हैं चेंज पहले ये नेम ऑफ स्टूडेंट का कॉलम छोटा कर लेता हूं फिर और इसको यहां रख लिया अब यहां पर क्लिक करूंगा और अब बैकग्राउंड का कलर चेंज कर लेते हैं लाइक यहां पे जा करके और फिर यहां से आकर के और जा करके आप चेंज कर सकते हैं आपको कलर चेंज करने की पूरी छूट है यहाँ से जा करके आप चेंज कर लें लाइक तो अगर ये कलर देना चाहते हो तो यही कलर दे दीजिए तो ये हमने दो चीज़ें कर ली हैं अब हमें डिज़ाइन पे जाना है अब हमें वीवीए कोड लिखना है तो यहाँ पर बटन पे जाऊंगा और यहाँ ड्रैग करूंगा जैसे ही तो एक नई विंडो खुल करके आएगी जिसको हम कैंसिल कर देंगे अब यहाँ पर वो कोड हमें लिखना है हम एक चाहते हैं मैसेज बॉक्स बनाना जिस मैसेज बॉक्स में आ, हम जो देंगे वैल्यू वो चीजें यहाँ पर प्रिंट होकर आए ठीक है तो यहां से हमें कहां चलना है यहां से हमें चलना है बिल्ट इवेंट पे और यहां से कोड बिल्डर पे चलेंगे ठीक है और कोड बिल्डर जैसे ही ओपन करेंगे तो ये इस तरीके से ओपन होगा अब यहां पर हमें टाइप करना है msg बॉक्स क्या टाइप करना है msg बॉक्स इस तरीके से टाइप कर दीजिए और msg बॉक्स टाइप करने के बाद यहां पर टाइप करता हूं हेलो सूरज सर इस तरीके से मैंने लिख दिया और अब इस डबलटेड कोर्स को क्लोज कर दीजिए यहाँ पर देखिए अब ये काम हो गया हमारा अब इसको आप सेव कर सकते हैं ये सेव कर दिया मैंने और अब इसको मैं क्या करता हूँ यहाँ से मिनिमाइज करता हूँ और यहाँ पर मैंने कुछ लिखा नहीं है तो मैं यहाँ पर टाइप करता हूँ E double S A G E message box तो ये इस तरीके से मैसेज बॉक्स मैंने लिख दिया है यहाँ पर क्लिक करके इसका कलर भी बदल सकते हैं आप राइट लाइक यहाँ पर ब्लैक कलर अगर देना चाहते हो तो पहले इसे ब्लैक बना देता हूँ फिर इसे बोल्ड बना देता हूँ और कलर इसका रेड हाँ, कर देता हूँ मैं यहाँ से चल करके इसको रेड कलर दे दिया और दैट्स इट हो गया अब इसको यहाँ से छोटा कर लिया मैंने यहाँ से इसको छोटा कर लिया हो गया अब इसको सेव कर लेते हैं तो ये सेव भी कर लिया हमने अब हम डायरेक्टली क्लिक करते हैं व्यू पे तो ये देख सकते हैं एक मैसेज बॉक्स नाम से ये डिस्प्ले हो रहा है अब यहाँ पे जैसे ही क्लिक करूंगा तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ आ रहा है hello you are with Suraj sir अगर आप ये कॉमा हटाना चाहते हैं तो आपको वापस वही मैसेज बॉक्स में जाना पड़ेगा तो इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ फिर यहाँ से राइट क्लिक करके हम चलते हैं डिजाइन व्यू पर और अगर आप फिर यहाँ पे क्लिक करेंगे फिर राइट क्लिक करेंगे फिर ब्यूटी पेंट पे जाएंगे तो आपको ये दिखाई पड़ जाएगा तो अगर आपको कॉमा हटाना हो तो यहाँ से कॉमा हटा दीजिए नो प्रॉब्लम ठीक है ये कॉमा हटा दिया हमने और ये गैपिंग भी आप रिड्यूस कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर विश जितना चाहे तरीके से इसे हटा दिया और यहां से इसे भी हटा देंगे तो ये इस तरीके से हो जाएगा अब इसको सेव कर देता हूं और फिर अब हमें इस पे जाना है यहां पे क्लिक करना है तो ये हमारा बॉक्स दिख रहा है वीवीए कोड वाला अब यहां से इसको थोड़ा बड़ा करता हूं और यहां पे क्लिक करता हूं तो ये देखिए ये लिखा हुआ है hello you are with Suraj sir तो इस तरीके से आप अपना बीबीए का पहला प्रोग्राम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस पे बना सकते हैं बहुत ही इजीली आगे चल करके और भी वीडियो इस पे बनाता रहूंगा अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे शेयर करें थैंक यू